What's the rest of it? Ne me, quitte pas un instant sans toi et je n'existe plus. Mon amour ne je t'en supplie. me quitte C'est beau.